cattle's up on this busy and all the hizzy who is it? Your cattle's up on up on this uh, who is it? Your cattle's up, that's what I hear. Two bounce, two bounce. Differences be magnificent. Also mittlerweile glaube ich mein siebten oder achten Monat. Wir sind gestern spät abends am Flughafen von Casablanca angekommen, haben die Räder dann irgendwie an einem Taxi festgespannt und sind damit in die Stadt gefahren. Und morgen geht es dann zunächst mit dem Bus nach Fest, weil wir die ganze Tour ansonsten in der kurzen Zeit überhaupt nicht schaffen können. Ja, und da geht es dann endlich aufs Rad. Der Atlas. Nicht ganz Naja, da hinten sieht man. Mal gucken, wie wir hoch heute kommen. Also wir kommen auf 2000 Meter hoch. Aber wir haben für den ersten Tag auch ganz schön losgelegt. Ähm, ja, halt die Höhenmeterflächen. Ja, ja. Das ist halt Wie hoch sind wir jetzt? 1,5. Ne, hm, jetzt wieder. jetzt wieder. 1,6. 1,6 war. Also ich bin ganz schön fertig gerade. Zeltplatz zu finden, alles irgendwie bewirtschaftet ist oder steil oder steinig. Ja, in den Bäumen zeltet. Die ganzen Steine. Aber es ging, es ging ganz gut. Das war eigentlich sogar ganz schön. baden sogar. Weißt du echt, das war eine Distel? ich finde auch nichts. Ist nichts drin. Ich meine, die sind schon echt ganz schön. Äh, die sind halt echt wie Nadeln, ne? Ziemlich tief. Der war im Mantel gesteckt. gleich bei dir sein. Hm. hätte ja fast geklappt. Es hätte ja fast geklappt. Ja. Aber du hast heute früh noch nichts gemerkt, oder? Was? Hast du heute früh was gemerkt? Nee. Dass es weniger ist? Nee. Ich glaube, das ist wirklich auf dem Weg hierher passiert. Ich habe noch extra drauf aufgepasst, auf diese blöden Stacheln. Hm. Naja, jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Dass wir diese Disteln meiden sollten. Solche Bergdörfer wie das, in dem wir heute Morgen waren, sind ja wirklich beeindruckend, oder? Die sind nicht auf der Karte eingezeichnet und da gibt es so einen kleinen Verschlag, in dem man die rudimentärsten Dinge zu kaufen bekommt. Thank you. شخص فرقوا بينهم في المضاجع ثم البيت المسلم في التزام الابناء ببر الوالدين وطاعتهما في مجرد الله لان هذه الوالدين ولدونا وكبرونا ونفقدنا ثم هناك الفرائض التي فرضها الله عز وجل كلها حاضرة من صلاة وصيام وحج وزكاة وتجد بأن هذا البيت بعيد Froh, dass wir gestern noch rechtzeitig im Ort angekommen sind und es nicht hier irgendwo einen Zeltplatz gesucht hätten. Sonst würden wir heute hier irgendwo aufstehen. Aussicht hier auf dieser Aussichtsplattform. Burg wir waren. Aber es hat plötzlich unglaublich angefangen zu regnen und zu hageln. Und es ist ziemlich windig und kalt geworden. Und war da, dann war da auf einmal diese Lehmhütte am Straßenrand, in der es zwar fürchterlich gestunken hatte, aber trotzdem zumindest als Wetterschutz schien die ganz gut geeignet zu sein. Und die Aussicht war einfach grandios, die man von dort hatte. Und dann haben wir uns eigentlich vorgenommen gehabt, die Nacht dort zu verbringen. Was murmelst Ja, ich würde sagen, wir bleiben heute Nacht in der Hütte hier. Ja. Das Dach ist dicht. Das Dach ist dicht. Nee, es ist nicht dicht. Scheiße, und da kommt Suppe runter, da kommt richtig braunes. Da kommt richtig brauner Matsch runter. Gut, war ist es wichtig, dass er nicht mehr Regen runterkommt. Die Bahn hält alles Wasser. Música so alle Platten geflickt nach der Distel. Boah, also da unten. das ist der perfekte Platz fürs Nachtlager. Und nachts dieser glasklare Sternenhimmel. Ist total faszinierend.